Йоо, намайг өнгөрчлөө. Йоо, амьд. Йоо, за өнөөдөр имчлээ бүгдээрээ murder mystery тоглож байна. Тэгээд энэ бичлэг дээр бүгдээрээ ямар төрлийн murder mystery тоглох вэ гэхлээр аа бүгдээр одоо усны скинтэй болж camo troll хийх байгаа. Тэгээд ерөөдөө энэ бичлэгийг Grape Apple Sauce бичлэгээс харсан. Тэгээ юу ч гэсэн бүгдээрээ энийг ажилт юм уу гэдгийг хацгаа. Тэгээ юу ч гэсэн та бүхэн би зүгээр зүгээр би та бүхэнд одоо тань та бүхэнд одоо яг ингээд зүгээр туршилтын маягаар за бидний тоглох map бол Archives Top Floor гэдэг энэ map дээр бүгдээрээ одоо үзэх ба. Яг юм шиг байна. За бүгдээр одоо innocent болсон байна. За одоо та бүхэн одоо би яг энэ мапанд яаж ажилдгийг та бүхэнд харуулцгаая. За одоо та бүхэн энэ Atlantis time down гэсэн. За ийшээ ороод тэгээд энэ усан дээр нь ингээ гарах байгаа. Ерөөхдөө ийм л энгийн Энэ бол яг хийж ядаад байх зүйл байхгүй. Та та бүхэн ингээ харж байгаа ч гэсэн ингээд би энд ингээд э, шал өөр харагдчих магадгүй. Гэтэ яг үндэ нөгөө нэг э, энгийн texture pack-тер үүсэх юм бол аа э, яг адилхан гарч ирэх байгаа. За. За ингээд бүгдээрээ хоёр дахь тоглолтод орж илээ. Тэгээд сая би яг нэг зүйлийг анзаарах байсан байна. Ингээд нөгөө нэг жив ер нь murder mystery дээр би сая анх удаагаар живж үзлээ тэгээд ингээ удаан байх юм бол живх юм байна тэгээд юу гэнэ gestures гэж юу вэ аа энэ нэг малгай юм уу те тэгээд надад бол энэ одоогоор хэрэггүй бид нарт одоогоор шууд нөгөө газар очиод нуудах хэрэгтэй Тэгээ би одоо texture pack-а солиод default болгоцсон байгаа. Одоо та бүхэн харах юм бол харж байгаа яг нөгөө нэг ингийн биш болсон. Батх юм байл та. Гэтэ энэ ч гэсэн ерөөхдөө Яа! Яа! Яа! Миний бодлоор энэ ёо яа Ё. Ё, энэ юм мөн үү? Тэвч та. Энэ такси Texacan RC энэ сая өнгөрчих шиг боллоо доо. Оо, ясаа ингэж. Я весь камас идэх дурак. Тэр ч гэсэн Naga Scream detective юм шиг байна. Бодвол. Оо. Энэ Mumbai-с биш Texican RS гэдэг. Яг яг бидний ороор зөрөөл яг энэ хүн алсан шүү дээ. За одоогоор бид нар усаал олоог байна. Хөө тэт ус шүү. Оо, сайхан. Оо. За бид нар murder-ыг юу ч гэсэн харчих шиг боллоо. Тэр шар уу? Jack гэнэ. Тэр шар гэдэг. Тэр мөн үү? Orange. Энэ зак гэдэг юм гарсан юм байна. Ой ой тийм шүү дээ. Яаж та өдөр зүгээр яг Йоо, намайг өнгөрчлөө. Йоо, амжилттай. Манайхаа намаас харсангүй, харснаасаа. Харсангүй шүү дээ. Yes. Yes. Тэр ялж чадлаа. Гэтэ яг уу би детектор байсан л гэтэл за юу ч гэсэн бүгдээр энэ Skyway Pier гэдэг энэ map дээр бол амжилттай боллоо. За одоо бүгдээр нөгөө нэг Archives Top Floor гэх тэр map дээр одоо дахиад нэг үзцгээ юу ч гэсэн Skyway Pier дээр л бидний трол амжилттай боллоо. Харин энэ map дээр л яг амжилттай болох зорилготой байсан байгаа. Хүмүүсүүд ийм энэ дээр гараад явах шиг өсөж сайн нэрээ. Энэ тахшгүй. Зөвхөн би мөн гадаа байна. За. Оо. Тэм баг. Ихдээ чи. Тосоо. Хоцоо нэг болж. Энэ зүйл хэлэх байх. Мөрөглөө. Энэ зүйл хэлэх байх. Байх хэрэгтэй. 我没怎么从这儿上来，俺们过那边，那边拿点有点体力再上去。好的好 За юу нөө манай нөгөө нэг юу хаана байлаа? Усны усны гэдэг газар. Яа нэг ингэж явж өгчгүй дээ. Аа энэ шүү дээ. За. За. За. Оо, яг тэнд байна. Намаа харсаггүй. Бүтэр очаал, очаалч чадвал. За бүтэр юу ч гэсэн эцсийн хүртэл үзье заяа. За энэ X Дамия N нь 27 энэ л юм шиг байна миний бодлоор. Гэтэ сайн намаа харсангүй та харсан уу? Тэгэхээр энэ бол 99% баталгаатай юу байна гэж хэлж болно. Тэрээр юм шивсэн. Яна яна яна яна. Юу. Йоо. Хүч. Йоо, ирчин ирчин ирчин. Йоо, намайг харсаггүй. Дахиад хоёр удаа. Сая юу цэгэр байсан бэ? Аа, map нь орохоор ингэдэм бах та. Йоо. Үнэн. юм те. Яа тэр шít. Ее. Наваа дахиад 3 дахь удаага харсангүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй 99%-ийн баталгаатай hiding spot гэдэг та бүхэн одоо ингээ харж байгаа байх. Bird can now find survivors easily. За одоо Royally ханах тэгээд би бит ойл үлдсэн байна. Яа. Яг миний яг ингээд тайп дараад миний царайлуу харах юм бол яг би ингээд цэнхэр залуу. Тийм учраас шууд намайг ингээд усан залуу байна гэж шууд харчлах л та. Ус хүү. Тэн бол Е! Е! Цаг тусцсан. За за бүгдээр юу ч гэсэн амжилттай 3 удаа бид нар харсангүй энэ бол үнэхээр амжилттай Hiding spot байлаа. За за тэгээ ийм бичлэг үзсэн байлаа үстэй таалагдсан маа лайк ама subscribe дараарай. Тэгээд инстаграмаар ороод тэгээд намайг follow хийгээ тэгээд надтай юм ярьж болно. Тэгээд Гэтэ миний инстаграм дээр би яг надтай ярьж болно гэж хэлээл байгаа. Гэтэ ингээд надтай инстаграмаар холбогдож байгаа хүн ерөөсөө байдаггүй. За за тэгээ юу ч гэсэн дараагийн бичлэр ууслаа. Түр ойртой өштэй. Peace out. Peace.